No, dann. Nice, nice. Nice, Mann. Gut gespielt, echt. Boah, Junge, holy shit. Cool, cool, cool. Boah, holy shit. Der Flick